Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada semua salam sejahtera Salam satu Malaysia Brunei, Singapura dan Indonesia Okey Hari ini kita nak sambung lagi belajar pembelajaran kita Kita akan sambung lagi dengan SBR ataupun SSR ataupun Support Base Resistance Bersama saya ialah chart GBP Canada H4 Kalau saya besarkan chart di sini Kita nampak something which is very very significant Iaitu support support support a lot of support kat sini eh kalau saya letak satu horizontal line and then saya letak dekat wherever it is dekat mana-mana tempat saya ada nampak banyak support so dekat sini ada support satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. ok now so dalam banyak-banyak line support ni I mean dalam banyak-banyak support ni yang mana satu significant maksudnya kita kena cari yang lain yang betul-betul tepat uh, lain yang betul-betul orang cakap tu cantik eh kita nak cari significant support adalah dengan mencari support yang betul-betul sama baris sama baris katakanlah saya tarik sini cara mencari uh, significant support adalah you you gerakkan you punya horizontal line eh you click and then you drag and then you tarik dekat mana cari dekat mana pusat ataupun tempat pertemuan banyak support so kat sini saya nampak ada satu yang betul-betul price stop kat situ satu, dua, tiga which is very nice this one saya tak minat uh, ok oops saya gerakkan balik ke atas and then saya lock sini ada satu sini ada dua so yang ni kita boleh abaikan support kat sini kita boleh abaikan and then dekat sini and then dekat sini kita ada resistant resistant resistant dan dekat sini kita nampak something which is very very nice iaitu bearish engulfing ni ialah CS bearish engulfing okay now ini adalah satu tempat yang cantik untuk kita entry apabila price break support let's suppose saya lukis macam ni price break kita ada significant support support di mana banyak uh, line ataupun support yang significant iaitu ada dua ataupun tiga. paling kurang minimum dua. eh tapi kalau ada lebih banyak support yang sama baris Which is very very nice Okay then let's suppose katakanlah price naik kat sini And then kat sini you perhatikan Ini adalah flag kita Flag kita saya Ini adalah base Tempat dia break Dia break all the support Shadow sini and then dia retrace patah balik dekat sini And then terjun ke bawah So base ataupun kita punya base ataupun kita punya flag Adalah daripada tempat paling tinggi dia retrace And then tempat paling rendah dia break kalau saya tukar kepada H1 you akan nampak this one much clearer lebih jelas Okey, so dekat sini tadi right ini adalah base kita ha, ini significant support line yang kita tandakan tadi so daripada sini sampai sini adalah base kita ataupun kita punya flag Okey, now kalau you tukar kepada H4 biasanya kita akan tarik dekat shadow sahaja sebab ini adalah teknik bearish engulfing ataupun setup bearish engulfing di mana you jumpa CS bearish bearish engulfing di kawasan SSR itu lokasi-lokasi yang very very important you jumpa bearish engulfing kat sini Okay, and then kalau tengok belakang-belakang lagi this is not only a support this is also a resistant resistant resistant resistant resistant so this is this line is SSR okay which is very very nice okay significant support and resistance line now this very single thing is very very important why because dia adalah decision point yang break significant support this is significant support susah price nak break try satu kali try dua kali tiga kali empat kali lima kali enam kali, tujuh kali, lapan kali, sembilan kali and then baru dia berjaya break sepuluh kali kali ke sepuluh baru dia berjaya break So yang kali ke 10 This is very very important Decision point Right So dekat sini bila price break Price patah balik Kita ada peluang untuk entry Sell Okay kita akan sell di open price Very single thing sini Stop loss di atas Very single thing And target kita di low di sini Hari I think by This low pun dah cukup Tapi kita ada another low kat sini Okay But sebelum kita entry sell dekat sini macam mana kita nak entry sell sharp supaya kita tak kita tak floating banyak ataupun apakah price action yang ada di sini supaya kita dapat entry dengan confident so macam biasa untuk check price action you kena tukar time frame kecil sekarang kita berada di H4 kita tukar H1 kita tukar M30 biasa saya guna M30 ataupun M15 ataupun whatever sebab kita nak baca sikit pergerakan dia ok ini adalah berry single fin tadi yang dia naik ke atas and then dia terjun di dalam sini pun you akan nampak another support and resistance line support resistance resistance but over here which is very very important ok dekat kawasan ni cara price naik you kena perhatikan the first thing price untuk reverse biasanya price akan buat setup compression iaitu price naik kecil kecil kecil kecil kecil kecil sampai atas ini adalah salah satu tanda ataupun signal bahawa price nak reverse eh? price nak reverse so kita tengok kat sini uh, kalau saya tandakan this is your demand zone and then this this again your demand zone I suppose over here but the most important thing tengok cara price naik dia naik besar turun turun naik turun naik turun naik turun and then the very very small dia punya candle dia tak ada tak ada yang besar-besar candle semua kecil-kecil kecil-kecil kecil-kecil kecil and then banyak shadow macam ni besar eh yang ni semua kecil so and then dia kecil-kecil merata ataupun dia naik secara landai ini adalah satu signal bahawa price kemungkinan besar akan terus terjun menyambung downtrend sell sebab di H4 kita adalah price tengah downtrend so kita ada entry peluang di sini dan cara price naik adalah secara compression alright and then satu lagi apabila price compress biasanya biasanya akan ada fake out. Okey, fake out. Di sini kita ada satu fake out. Label fake out iaitu di mana kita ada R1, R2, R3 sama baris. This is your R1. And then this is your R2. And this is your R3. Dia dah break atas sikit. But at least kita dah ada confirmation bahawa price reject, reject, reject. Sini ada fake out. So kita dah ada compression, kita ada fake out. And dekat sini pun kita ada satu lagi fake out. Okey, di sini kita ada R1 juga. Dan kawasan-kawasan sini kita ada another resistant. A lot of resistant dekat sini. R1, R2, R3, R4, something like that. So kita dah ada compression. Compression adalah accumulation. For your information, big trader bila mereka nak sell suatu pasaran ataupun suatu market ataupun suatu pair, biasa mereka akan buat dua benda saja. Pertama dia akan compresskan price dipanggil accumulation maksudnya price kecil-kecil macam ni dia panggil compression and then dia akan buat manipulation manipulation maksudnya dia akan buat fake out dia akan buat fake out bila dah siap compression ni dia akan boom price naik ke atas laju and then baru price terjun so kita dah ada compression sebagai accumulation and accumulation and kita dah ada fake out sebagai manipulation manipulation daripada big trader so combination ni sangat cantik fake up equal to manipulation eh? maksudnya the manipulate retail trader so price naik ke atas break ke atas tetapi untuk ter terjun ke bawah alright so dekat mana kita nak sell kita ada compression paling tinggi sini 1, 2, 3, 4 R1, R2, R3, R4 biasanya price akan naik atas sikit laju very very fast membuat manipulation ataupun membuat fake out and then baru dia terjun now dekat mana kita nak entry pucuk kat sini you look to the left look to the left look to the left kita cari again cari SSR di sini kita ada support resistance support resistance something like that ataupun di sini kita ada yes support resistance support resistance very very nice ok so inilah tempat kita nak entry kita ada resistance kat sini saya tandakan dengan anak panah and then dekat sini kita ada support always guna dua-dua maksud, maksud saya kena guna SN, SNR support and resistance and then kita guna SND supply and demand so di sini berlakunya ah this is a very strong demand zone this is strong demand zone price reject and then boom break ke bawah so dia dah jadi swap zone so you dapat entry dekat sini TP di mana you boleh start TP di bawah sini Okay. But, <clears throat> kita ada satu lagi. Let's suppose kita tukar semula H4 tadi. So, very single thing, valid kat sini bila you ada, bila you nak entry sell, bila price berada di SSR. Significant support and resistance. Ini adalah resistor, resistor, resistance, support, support, support, support, support, and then suddenly you jumpa engulfing. So, this is a very good place untuk sell TP dekat bawah ni pun boleh. Alright. So, di sini pun Sama you perhatikan di sini you ada support support support support support significant support and then price naik atas terjun ke bawah Price retrace balik retry and then kita boleh sambung sell lagi follow down trend ok follow trend The trend is your friend so this is your significant support saya tanda lagi significant support sini kita ada dua paling kurang kita perlukan dua untuk significant support and then price what something like this kalau kita adjust sikit lagi kita punya support kita ada dua resistance di sini ada SSR kalau kita tukar time frame kecil kita akan nampak lebih jelas supaya kita boleh entry lebih sharp Okay. di sini kita ada resistance resistance resistance support support which is quite good so entry dekat sini stop loss 34 pip and price sambung lagi terjun 100 pip 200 pip alright kalau untuk you entry sharp kat sini saya bagi tips untuk you entry sharp kat sini ialah kita kena cari drop base drop ok dekat sini on the way the price turun ke bawah kita cari drop base drop kita berada di sini uh, lebih kurang di sini drop base drop this is quite advanced you boleh tukar kepada M5 untuk untuk sharpkan entry you ok alright sini tempat dia kita ada resistance, resistance, support support di sini kita ada drop base drop kita ada flag kat sini eh flag and then price naik atas and then terjun so di sinilah kita nak entry i think this this is a good place okey so trigger you dah kalau sebelum ni you float banyak kali ni you float lebih sikit eh lebih lebih sharp entry je 2 pip 3 pip stop loss pun jadi lebih kecil dalam 20 pip and then price terus sambung ke bawah sebab price sebenarnya dalam keadaan downtrend so I think that's it video hari ni kita belajar tentang significant support <coughs> significant support dan juga bearish engulfing di H4 satu bearish engulfing yang sungguh kuat valid sebab berada di significant support and resistance and then di sini price retrace kita ada significant support and then kita ada supply zone di sini ataupun kita ada apa tadi nama dia let me check again kita ada pergerakan yang sama iaitu fake out drop base drop and get this album settled.